todos. Meu nome é Maica García, teño 33 anos, licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e dende, tres, dende fai tres anos cofundadora dunha idea empresarial que se chama Fruity Free. Tal como vos dixen, meus estudios inicialmente non estiveron ligados ou relacionados cas, cas TICs, cas tecnoloxías da información e da comunicación, pero son un primeiro entre, pois, dado que a vida é un continuo aprendizaxe, e dende fai uns, uns anos para aquí cando empezo a valorar a importancia das TICs. En Frutifrín, un 90% das, dos traballadores somos mulleres. E a base da relación, da comunicación cos nosos clientes é a través de sistemas informáticos, ou sea, a través da informática, a través de mails, blogs, eh, página web, redes sociais, eh, temos sistemas informáticos de xeneración de chamadas telefónicas, bueno, un amplio etcétera. Cando o teu negocio está tan ligado á informática, permíteche a ventaxe de conciliar a túa vida laboral e a túa vida familiar. E cando tes fillos, créeme, isto é unha gran ventaxe. Non precisas estar toda a túa xornada laboral no teu despacho ou, ou, ou oficina, senón que dende a túa casa cun ordenador ou unha tablet podes seguir xestionando eh, o teu negocio eh, facendo as túas funcións. Eh, que vos parece? A mí me parece unha gran ventaxa. De aí mensaxe deste vídeo. Eh, de animarmos, animarvos a todas as rapazas a que non deixedes de lado emprender estudios relacionados cas TICs. Nos últimos anos, todos somos conscientes de como as tecnoloxías da información avanzan, abren novos mercados, e vos, rapazas, coñecedes a, a perfección o funcionamento de moitas delas, de Facebook, de Instagram, de Twitter, de WhatsApp, de, de, de Messenger, imaginades que dentro duns anos sodes vos es que conseguides idear un nuevo xeito de comunicación a través de las TICs. Por qué no? No deixedes de pensar nuevo su futuro, no deixedes de emprender y e no deixedes de pensar las TICs. Una verdad.